naman ma... Manmara mo niya! Mo niya manmara, please! Mo niya manmara, please! Mo niya, Jorda! Jorda! Yuri. Ayaw ba? <laughs>